Мать Маруся раз, два, три каліна чорна, я дівчина в саду я одорвала. Вийшла, вийшла дівчинонька, за зелений воду брать, а за нею коза козачинку, веде коня на паянь Маруся.